Dat Hoe kan dat? Je ging het geld optuilen. Sorry, ik moest echt dringend naar de wc. maar toen ik terug was, alles weg. Het is mijn schuld. Niet jezelf beschuldigen. Voortaan naar voor of aan pas naar de wc gaan. Tot de camera's hebben geen Camera's, geen nut? Hoe is dat mogelijk? Maar de kinderen is vinden. De trein is een telverlosse zo. Waarom verdelen jullie niet meteen het geld en brengen jullie het naar huis? Dat gaat niet zo makkelijk. Morgen komt er iemand voor die huur. En die moet wel betalen. O oh ja, daar zit je ook mee. Is het morgen een show dan? Ja, maar ook de laatste misschien. Shit! Raar! Freeze! Ja, deze zijn nog beschieten! Nothing! We hebben het al nou